Sí, mi gente, esta semana te trae el oro Latino un nuevo tema, cómo se gana la vida un cubano. Eh, socio, ¿cómo la cosa? ¿Quiere dólares o americano? ¿Quiere que quiere? Mira, si no quieres que cambiar dinero, tengo que, queso bueno en la casa, te lo traigo ahora mismo, te lo traigo. Dime, te lo traigo. Tengo un molito puerco ahí también, acabado de matar el puerco, acabado fresco, fresco, te lo traigo para acá, dime, dime, te lo traigo. No, muchacho, no, no quiero comprar verdad, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Humberto, ¿cómo la, Oye, ten cuidado que el jefe sector anda por ahí, no va a hacer que te escuche y se ponga el picado malo. Dale, men, cuídate, Acere, no Oye Alejandro, ¿verdad que tú estás loco, Acere? Yo controlo todo esto aquí, Acere. Eh, yo soy el jefe aquí. A mí, aquí ningún policía va a venir a, meterme caña a mí, Acere. Yo mando aquí, esta es mi zona, ¿eh? para que tú lo sepas. ¿eh? Yo mando aquí, tú vas a ver si viene por aquí lo que voy a fumar. Bueno, Humberto, me dijeron que había venta de artículos ilegales aquí. Mira, a ver, porque el que le mienta a la autoridad está incumpliendo la ley. Mira, a ver, dime, porque si no me dices eso está contra la ley y yo soy el jefe del sector de esta zona aquí, no se me puede faltar el respeto. Mira, a ver, Humberto, a mí que la verdad. A mí el que no me diga la verdad lo cago, porque yo soy, yo soy quien soy, yo soy la autoridad. Dime, jefe del sector, ¿cómo está? ¿Qué pasa? No, yo, yo no he visto nada aquí. Yo no he visto nada. Aquí no ha pasado nadie y yo no vendo nada. No, no. Pero jefe, usted es jefe sector, pero bueno, ¿usted cree que me pudiera aceptar, no sé, un pedazo de queso, una botella de ron, con el mayor respeto hacia usted, usted sabe? Usted me ayuda, yo lo ayudo. Bueno, en fin, se lo regalo. La verdad que este sí es el colmo. ¿Cómo tú me vas a decir esto a mí aquí? Yo no acepto sobornos. Pero bueno, si quieres, puedes pasar por la casa y déjamelo por allá. Gracias por ver mi vídeo. Si te gustó, eh, compártelo y suscríbete. Y por último, mi gente, eh, si crees que lo que hago es fácil, te reto a que lo hagas tú. Comenta. Y saludo para todos los latinos y en especial a los, que a los que han emigrado de sus países que están luchando por un futuro mejor. Saludos mi gente.